लिनक्सस मज रेगुलर यानी आम पट इस्तेमाल गसन वाजन फाइलन काम करने के स्पोकन ट्यूटोरियलस मज तुहद इस्तकबाल फाइल तो डायरेक्टरीज छ इकवटे लिनक्स फाइल सिस्टम बनावान पतमिस ट्यूटोरियलस मन वुच अज डायरेक्टरीन कित करो काम तु हेकिव यथ वेबसाइट पे तफसील हासिल करित या ट्यूटोरियलस मज वुछो अज रेगुलर फाइल्स कित कन करोक इस्तेमाल अच्छे छ बेस ट्यूटोरियलस मज वुछमुत ज कैट कमांड हुंद इस्तेमाल करित कित कन हको फाइल बनयत तफसील बापत गछियो बराय मेहरबानी यत वेबसाइट पेट इस वुछो ज फाइल कित कन करो अक जाय पेट बेस जाय कॉपी अम बापत छ अस निश सीपी कमांड बे वुछो कमांड हुंद इस्तेमाल कित कन करो अख फाइल कॉपी करने खतर करियो टाइप cp स्पेस अख या ज्यादा ऑप्शन स्पेस सोर्स फाइल हुंद नाव स्पेस डेस्टिनेशन फाइल हुंद नाव वारिया फाइल इकवट कॉपी करने बापत लिखियो cp स्पेस अख या ज्यादा ऑप्शन सोर्स फाइलन हुन नाव यम इस कॉपी करन छी यछान तो मतलब डायरेक्टरी हुन नाव याथ फाइल कॉपी गछन पक्यो अख मिसाल वछो गोड खोलो टर्मिनल असनि छ ब्रोठी slash home slash anirban slash R arcus मज टेस्ट1 नावच फाइल वुचने बाप जी टेस्ट वन मज क्या छ इस करो cat space test one type तो दबावो एंटर टेस्ट वन मज हेको इस अमी कंटेंट्स वुचित वन अगर इस आ टेस्ट टू ची फाइल मज कॉपी करन यछान छ इस लेखो cp space test1 space तो दबाओ एंटर वन गई फाइल कॉपी अगर आई टेस्ट टू मौजूद छन तेल छी यह गोड बनाविन तो तम पत गछि टेस्ट क कंटेंट अथमज कॉपी अगर ये मौजूद छ तेल गछि पन पाने ओवरराइट कॉपी करमज फाइल वछन बापत लिखियो कैट स्पेस टेस्ट test2 तो दबाइयो एंटर तो हेकिव फाइल मुख्तलिफ डायरेक्टरीजन दरमियान ती कॉपी करित मसलन cp space slash home slash anirban slash arc slash demo1 space slash home slash and 1 slash demo2 लिखियो तो एंटर दबायो ये करी file demo1 source directory slash arc slash anirban slash home पेठ destination directory slash anirban slash होमस मस कॉपी ये करी demo2 नाउ सीथ फाइल कॉपी ये विष्णु बापत जे डेमो टू ची इतनस ls space slash home slash anirban लिखियो तो एंटर दबाइयो साइन स्क्रॉल करने स्वीट विच होती है जी पैट कैंची डेमो टू برونٛہہ پکنہٕ برونٛٹھ کرو سکریٖن صاف کلیر سکریٖن اگر تُہۍ ڈیسٹِنیشن ڈایریکٹری منٛز فایلہِ ہُنٛد سُے ناو تھاوُن یژھان چھِو تُہۍ پیٚیِو نہٕ فایلہِ ہُنٛد ناوُک ذِکر تہِ کرُن مثلا C P space slash home slash anirban slash arc slash demo1 space slash home slash anirban slash लिखियो तो एंटर दबायो ये करि बेयि demo1 file slash home slash anirban slash arc slash directory पेठे slash home slash anirban directory मज demo1 फाइल हिन नाउ सुइथी कॉपी demo1 विष्णु बापत लिखियो ls space slash home slash anirban तो दबाइयो एंटर येतन छ अस पेट कने स्क्रॉल करुन तो तुई वछियो जे डेमो 1 फाइल छ येतनस बे करियो ब्रोह पकन ब्रोट स्क्रीन साफ ब्याख अख मिसाल तेल छन डेस्टिनेशन फाइल हुन नाव दिन जरूरत ये ऐसे वारिया फाइल इकवट कॉपी करने आसन इस पकव ये मानित जे अस निश छ सानि होम डायरेक्टरी मज टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 नाव छ त्रा फाइल वन करो अस cp space test 1 space test 2 space test 3 space slash home slash nrban slash testdir type तो दबाओ एंटर यह कर नौ बदलावन वर त्रेशवे फाइल test1 test2 तो test3 slash home slash nrban slash testdir directory मन सेव तो वुछिव ज दरअसल छ यम फाइल कॉपी करन आमस अस करो ls space slash home slash anirban slash testdir type तो दबाओ एंटर तो हू विचित जी टेस्ट वन टेस्ट टू तो टेस्ट थ्री छि डायरेक्टरी मज मौजूद सी पी वारिया ऑप्शन आसान यतन वचो अस तिमो मज सिर्फ क्या ऑप्शन गॉड गथव स्लाइडस पर वापस ऑप्शनन मज कैपिटल आर अख अहम ऑप्शन यह अख मुकम्मल डायरेक्टरी साख्त यानी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेई तो बेई कॉपी करने सलाहियत थावान अख मिसाल वुछो टेस्ट डीआईआर डायरेक्टरी हिंद तमाम कंटेंट्स करो टेस्ट नाव ची डायरेक्टरी मज कॉपी करने कोशिश I'm bapatcha s type karun cp space testdir slash test. The enter dabavun. यिथ पट जन तुम हेकू आउटपुट मैसेजस मं वचित आम पट हेको डायरेक्टरी कंटेंट हेत सीपी कमांड सत कॉपी करित मगर माइनस आर ऑप्शन इस्तेमाल करने सहित हेको ये करित वन करो type cp space minus capital R space test dir slash space test तो दबाव एंटर फाइल छवा कॉपी गमच यह वुचन बापत टेस्ट डायरेक्टरी पजी मौजूद lsleq तो एंटर दबायो तो हेकियो विचित जी टेस्ट डायरेक्टरी छ मौजूद स्क्रीन करियो साफ टेस्टस मज कंटेंट वुचने बापत लिखियो ls space test तो दबायो एंटर तो हेकियो टेस्ट डायरेक्टरी हिंद कंटेंट्स वंगत वंगछाव स्लाइडस पेठ वापस अस व अगर फाइल बेस फाइल पे कॉपी छ गछान यस जन ब्रोठी मौजूद तेल मौजूद फाइल हज जाय कॉपी करमस फाइल यानी ओवर राइट ग वन क्या अगर इस गफलत सहित एकिस अहम फाइल पे ब्या फाइल ओवर राइट करान यह रुकावन बापत छ अस निश माइनस बी युक ऑप्शन यह प्रथ मौजूद फाइल हुन बैकअप बनावान अस हेको माइनस i इंटरएक्टिव ऑप्शन तो इस्तेमाल करित यह प्रथ विजि कुन त डेस्टिनेशन फाइल पे बेस फाइल कॉपी करने ब्रोट इंतबाह दिवान वो वुछो ज mv कमांड किथ कन छ काम करान अमुक इस्तेमाल छु फाइलन हज मुंतकली बापत करने यवान वन वुछो ज ये छ मुफीद अत ज अहम कामे अमुक इस्तेमाल चु फाइलन या डायरेक्टरीन नई सर नाव दिन बापत करने यवान यह फाइलन हिंदन ग्रुपन मुख्तलिफ डायरेक्टरीन मज मुंतकल करान एम वी चु सीपी यक पट युस असि गोडे वुचमुत चु लिहाजा वुचो दस्ती ज एम वी किथ चु इस्तेमाल यवान करने अस खोलो टर्मिनल तो करो type M V space test one space test 2 तो एंटर दबाओ यदि ये टेस्ट 1 नाव च फाइल यस होम डायरेक्टरी में मौजूद छ तस टेस्ट 2 नाव अगर टेस्ट 2 गडनथी मौजूद आसि तेल रटि नव कॉपी गमज फाइल अमि जाय अगर असी गसन ब्रोट इंतबा छ यछान अस एम mv कमांड सहित -i ऑप्शनक इस्तेमाल करित मानियो जो अस निश छ ब्याक फाइल अथ फाइल तस्ट छ टू नाव दिन यछान करो type mv i space anirban space two तो दबाओ एंटर तो हेकिव विचित खबरदार छ करने जी क्या टेस्ट 2 गछा ओवरराइट गछिन किन्ना अगर इस वाई तो बे एंटर की दबाओ तिल गछ पजी पेट फाइल ओवरराइट इस हका मुख्तलिफ फाइलन सीत सीपी यकवट पेट एमवी पेट इस्तेमाल करित मगर अथ केसस मज गछ डेस्टिनेशन डायरेक्टरी आसिन ब्रो पकने ब्रोट करो स्क्रीन साफ फर्ज करियो जे अस निश सानि होम डायरेक्टरी मज abc.txt pop.txt तो push.txt नाव त्रे फाइल मौजूद यमन हंस मौजूदगी विष्णु बापत लिखियो ls तो दबायो एंटर abc.txt pop.txt तो टी फाइल छियतनस स्क्रीन करियो साफ वंच असिम त्रशवै फाइल टेस्ट dir नावची डायरेक्टरी मज मुंतकल करन यछान अस क्या करनी जरूरत छे dot T type mv space abc.txt dot pop.txt X push.txt तो पत डेस्टिनेशन फोल्डर नाव युस टेस्ट आई छ तो दबाव एंटर यह एल एस लेखो टेस्ट डी आई आर तो दबाव एंटर तो हेक्यू फाइल ओ पी तो टी वुचित वन वुचो mvs मज क्या ऑप्शन गड गसव स्लाइडस पेट वापस mv कमांड मंज माइनस बी या माइनस बैकअप ऑप्शन दस्तियाब यह प्रथ फाइल ओवरराइट गसन ब्रो अथ डेस्टिनेशनस मज बैकअप करान माइनस आई वुच अस गोडे कह डेस्टिनेशन फाइल ओवरराइट गसन ब्रो यह इंतबाह दिवान अम पत योस कमांड इस विचो सो छ rm कमांड अम कमांड हुंद इस्तेमाल छु फाइलन डिलीट करने बापत गछान टर्मिनलस पेट गछियो वापस तो ls testdir करियो टाइप इस हेकव faq.txt नावच फाइल विचित फर्ज करो जि इस छी डिलीट करें यछान अम बापत करो type rm space testdir slash faq.txt तो दबाओ एंटर ये कमांड हटाई faq.txt फाइल slash testdir डायरेक्टरी में ये विष्णु बापत जी फाइल छ डिलीट गमज किन्ना बे लिखियो ls testdir तो एंटर दबाइयो faq.txt फाइल टी अस हकान वचित अस हकौ rm कमांड वारियाहन फाइलन सहित त इस्तेमाल करित आई dir डायरेक्टरी मन छ ज फाइल abc1 त तो abc2 मनिव ज अस abc1 त तो abc2 फाइल डिलीट करनी यछान अम बापत करौ अस type rm space testdir slash abc1 space testdir slash abc2 तो दबाओ एंटर ये कर abc1 तो abc2 फाइलन testdir डायरेक्टरी मज डिलीट यम फाइल गई डिलीट किन्ना ये वुचन बापत करो बे ls testdir टाइप ABC1 तो ABC2 फाइल इन वन बोजन ब्रोह पकन ब्रोट करो स्क्रीन साफ वन गो स्लाइडस पे वापस अस वो वोन तमुक करो खुलास सु यह अख फाइल डिलीट करने बापत आर एम लेखान तो पत फाइल हुन नाव अक खत ज्याद फाइल डिलीट कर बापत छ एस आरएम लेखान त तिमन मुख्तलिफ फाइलन हु नाव यम डिलीट कर यछान वो वइन एम आरएम कमांड हिंद के ऑप्शन मइज मइज फाइल राइट प्रोटेक्टेड आसान यस आरएम की इस्तेमाल करने पत्ति डिलीट गछान आइम खतर छ माइनस एफ ऑप्शन यमिक इस्तेमाल फाइल डिलीट करने बापत हेको करित بیاکھ عام آپشن چھُ ماینس آر پٔکِو وٕچھو زِ یہِ آپشن کتٮ۪ن چھُ مُفیٖد ٹٔرمِنلس پٮ۪ٹھ گٔژھِو واپس ڈایریکٹری ڈِلیٖٹ کرنہٕ باپتھ چھنہٕ عام پٲٹھۍ آر ایم کمانڈِ ہُنٛد استعمال کرنہٕ یِوان تَمہِ باپتھ چھِ اَسہِ نِش R M D I R command मगर rmdir कमांड च डायरेक्टरी तमि साथ डिलीट कर यल सो खली छ आसान अगर आई अस अक डायरेक्टरी डिलीट छ करें यथमज फाइल त डायरेक्टरीज मौजूद छ तेल क्या करो इस एम कमांड सीट करो ये करने च कोशिश rm त डायरेक्टरी हु नाव यस इस डिलीट करें यथान छ यस टेस्ट dir टाइप तो दबायो एंटर आउटपुट मैसेज सहित हेकियो तुम वुचित जि हेको न टेस्ट आर डिलीट करने बापत एम डायरेक्टरी हुंद इस्तेमाल कर मगर यदवै अस माइनस आर तो माइनस एफ ऑप्शन जोड़ो हेको यह कर R M minus R F space test D I R करू टाइप तो दबाव enter Once test dir directory delete गमज बेस कमांड किस मुताल बापत गु स्लाइडस पे वापस cmp कमांड मज मज जानने जरूरत पेवान जि क्या जु फाइल तो छा हिशे अगर छे तेल हेको अस यमो मज अख डिलीट करित तो अस जानन यछान जि क्या पतमी वर्जन पे छा फाइल बदलेमच यमन तो बे वारियान मकसदन बापत करो अस सीएमपी कमांड हुंद इस्तेमाल यह दोन फाइलन हंस बाइट बाय बाइट मवाजन करान फाइल वन तो फाइल 2 क मवाजन करन बापत पे M P space file one space file two type करन अगर दोन फाइलन मज मुकम्मल पट हिवी कंटेंट छे तेल यी न कह मैसेज हावन सिर्फ गच्छे प्रॉम्प्ट प्रिंट अगरै तिंद कंटेंट्स मुख्तलिफ आसन तेल गछे टर्मिनलस पेट गोडन्युक नरल वुन मुकाम प्रिंट वुछव सीएमपी कितकन करि काम अस निश छ सानि डायरेक्टरी मंज सैंपल 1 तो सैंपल 2 नाव छ ज फाइल वुछव यमन मंज क्या स्पेस cat वन sample1 तो एंटर दबायो Atmanshu, this is a Linux file to test the cmp command text. Base file is sample to us means asike text. To Suvishnu Bapat Karao is type cat space sample to तो दबाओ enter. Atmans as text this is a Unix file to test the cmp command. When Karao is cmp command don't file and pet logu. खाओ cmp space sample1 space sample2 तो दबाओ एंटर इस हेको विचित जी sample1 तो sample2 फाइलन मंच गोडनिच फर्कच निशानदही करना आमज बेस कमांड पेट गसन ब्रोह करियो स्क्रीन साफ ब्या कमांड यस इस विचाव सच्ची wc कमांड अमि कमांड हुन इस्तेमाल छु लकीरन लफ्जन तो हरफन हुन तादाद गंजरन बापत करने यवान असनिश छ सानि होम डायरेक्टरी मंज सैंपल 3 नावच फाइल अमि कंटेंट विष्णु बापत करियो टाइप कैट स्पेस सैंपल 3 तो दबायो एंटर यह छ सैंपल 3 युक मवाद वन करियो अथ फाइल पे wc कमांड हुंद इस्तेमाल अम बापत लेखो अस wc स्पेस सैंपल 3 तो दबाओ एंटर कमांड छ अकसी करान ज यत फाइल मन छ 6 लाइन 67 लफ्ज तो 365 हरफ यम आस कह कमांड यमो अस फाइलन सम करनस मज मदद कोर यतन वारिया कमांड अम अलाव प्रथ कमांड योस अस वच तिमन मज बे ऑप्शन बुछस मैन कमांड हुंद इस्तेमाल करित यमन मुतलिक मजीद जानकारी जानने सलाह दिवान वन वत अस यथ ट्यूटोरियल किस आखरस पेठ spoken tutorial talk to a teacher project हिस्से यथ कौमी तलीमी मिशनन आईसीटी के जरिए हिमायत कर्म मजीद जानकारी यथ लिंकस पे दस्तियाब spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen intro यम ट्यूटोरियल तर्जुम तो सदाबंदी मे यानी वजाहत अहमदन कर्म अस शरीक गसन बापत सठा शुक्रिया